Karşıya da yetişemedik. Neyse burasını neden geri döneriz oraya doğru. Bir skop bulamadık ya. Skop çıkmadı hiçbir yerde. Erken lazer bulduk. şimdi gitme zamanı. gitti mi herkes şimdi buradan derken yok. Bu beni gördü mü görmedi mi? Şarjör boşalttık. Öldü. Bunun lootu nerede? Büyük takım arkadaşları bunların. Bakalım kendini gösterecek mi Sumo artık. Yemedi, yedirdik. Ona basılır. Tepenin alır özellikle ikisi de aşağı attı kendini. Skop çıkacak mı derken malzeme çıktı. Tamamdır reis. Çok acele ettin çok. Bende de mi 24 var? Bomba lazım olur. Zırhımızı da yeniledik. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Kılımıza devam edebiliriz. Derken bir 556 lazım olur. Şimdi tamamdır. Nereden sıktı o? Gözükmüyor. Geri kaçalım. Yani bir konteyner şeyde hangarda da bakalım belki geldiler. Buna bandaj basılır. Alan nerede? Ne oldu ya? Arabaya patladılar. Çiller de gitti. Takımlarmış. Acil. Can basmak lazım. Derken bunlar da adana mı düştü? Kendim patattı.